И все приходят, это «Ну, по-другому не получится. Пока не поймешь, что твое сознание играет с тобой злые шутки э, на самом деле. И многое показывает тебе то, что ты считала реальным, таковым не является. Э, ну, всего лишь борьба за твое внимание. Пока это не осознаешь, ты не поймешь большего, правильно?